bientôt. Ah, c'est moi qui prends le focus pour le coup. New target acquired. Allez, moi je suis sur Theta, hein. je suis prêt à y aller. Ah, je suis chaud, j'y vais tout voir là. La cible, mec. Ouais. Ah, il y a Golf, il est chaud là. Ouais, on va passer par la droite et on rentre sur la gauche. Dans le Moller, Golf. Allez les gars, faut y aller. Hein. Ah, Allez, Golf, Golf, Golf. Golf et on passe sur euh, Alpha. Alpha. Oh putain, qu'est-ce que ça chauffe Alpha tombé. Euh, vas-y, Delta. Nice, à droite. À droite, il y en a. Vas-y, laisse-moi passer, je suis encore en forme. Ah putain, il se joue beaucoup plus là, j'ai Charlie. Ah un mec aussi. Il un Oh, on a des mecs qui cap Stop cap, guys, go fight, go fight, please. Ah, vas-y, c'était bonne Jaguar, faut que le faire là, Spider. Nice. Et H. Roche-le, ça a New target acquired. Ah, mais euh, bah, il y a le, Jenner avec lui. New target acquired. Je dois dos. twist, torse twist, torse twist. Target destroyed. New target acquired. Nice. Il y a l'arty à côté. Ah, pas de chance. Ça va me flinguer tu vas avec ta propre Ouais. oh, t'es propre. Yes New target acquired. New target Fais gaffe à tes munins et là, t'es, là, t'as juste de quoi finir. Eh, Je vais me mettre dans les yeux de ton pote. Là, il est engagé sur un Black Knight, il l'a pas pris en cible, il est à 100 mètres devant lui. C'est lui, ouais, Kilo. Il est tout frais, Kilo, ça Nice pas, pas. Il a ouvert le CP, il a ouvert le CP. C'est bien en plus. Il y a l'autre qui arrive, c'est un maraudeur. Putain, tout neuf. Tu peux laisser ton pote travailler, hein. il a 52 munes encore. Ah, il y a le Jaguar aussi sur tout Right leg critical damage. Allez, les gâche pas, mon petit. Allez, allez, garçon. Ah, ah. je ah. ah, c'est dommage. C'est marrant. Ah, moi, je me suis fait pouiller par les LRM, putain, il faisait mal, hein. Euh, pareil, hein, j'ai approché, euh, quand je faisais tirer par les LRM, euh, j'ai perdu euh, déjà 10% d'armure rien que sur une salve, quoi. Putain, 900.